antiga, né? Sigam lá. Gente, eu buguei desculpa. Fabricação. Ó, oh, gente, se eu não conseguir. Gente, tô mega acelerada. Né? Minha vida tá ali. Vamos hackear a... Aqui o E, vamos E. É. Vamos pegar pro hacker. Fecha. Ali tem um hacker. running aqui, amiga. Tá o emu. Fechei. Galera, ó. Tá aqui, ó, gente. Gente, como que passa? Eu acho que é o E também. Gente, eu não sei passar por ali. Errado. Bora lá ajudar. Eu sou muito rápida, muito mesmo. Mas eu vou assim. achei que não que saiu. Gente, ele saiu, eu acho. Vamos jogar esse mapa, galera. Gente, eu tô sem limite, eu tô sem controle. Porque a menininha deixou. tem, gente. Diz menina amiga. Não tem. Não tem, galera. Que não. O que é? Mas eu depois me acho. Né, gente? Só que ultra rápida, ultra rápida mesmo. Ó, oh, pai, tu que gravando meu vídeo. Tá gravando? Aham. Uhum. Tá gravando aí, mas salvou. Olha, galera, esse foi o vídeo, né? Eu sobrevivi, gente, senão 5 minutos passaram.